қандайсыңдар достар сіздер қазір қошынан таңдабайтын жаңа сериясын көремін деп айтыштыңар да келіңіздер мындай мен сіздерге қазір төрт секунд беремін ошол уақытта могул жердегі подписаться басып қойсыңарбы чоң рахмат эми көңүлдүү көрүүнү каалайм лично вот мен кетірем ұқтың ғой кетесің сен мені жумушка жаркынай алған мені жұмыстан жарқын эле кетип алат мен жаркынай сени жұмыстан шаарда жумуштарым көбөйүп атат меники кайра кетебиз го менин да стажировкам башталат жакында шаарга барыш керек бирок жакын эле экен го бир четинен барып келип деле турсак болот да ошоп келет айт атын ким дейсиң анарочка бекбалиевна Пангмен, диана На-на-на-на-на-на-на. Галстугум. Галстугум менің қаяқта жака мен галстугімді көрдің ба не өп кейін сен қандай не ол <laughs> шефтей ол шефтер осындай галстуктарды тағып алсақ қой галстук жолы барчы ой салонға красавчик болып кіріп барсам салонда қыздар деп атасың да ертерек бар бүгін иш көп айдын жаңағы товарлары келет бүт барын тақтап санап ал анан қыздарға берсең өздері эле бөлүшүп алат макул ой сарсанаа болбочу сарсанаа болбочу өзүңдү ойло сен мен барып сен іштеріңді чики пуки қылып коем мен білесің ғой все мен кеттім давай дарыңды іш керекті документтерді ұмытып қалып эми точно пока жақсы Диана! Жамал айтпадым ба? Не қара келдің? Қандайсың, Диана? Кеветім қандайды? Диана, мен кешіріп қойшы, пожалуйста. Мен баяғы абай емеспін, Диана. Мен, мен көрдім, Диана. Ол көрініп тұрады. Бұрын мен сүйіп тұрмышқа шыққан абай мындай емес болчу. Диана, мен кешіріп қойшы. мага балам экөөңөр эле керексиңер диана абай суранам мени жайыма койчу сен ансыз деле жашоомдун баарын бузуп бүттүң дагы эмне керек диана кечирип койчу пожалуйста мен баарын айттым бизге башка жолобо уктуңбу жолобо дейм Шоу бергелет қошынаны таңдабай қошынаны қарап сен жамандабай сөзді мына компьютерда вирус бар ұқсайды іште айтады сен башыңда вирус пайда болып қалды керек қалып біле шылто таппай іштебейсің бе стажировканы өтпей қалба алло мам угу жұмыстамын даречка угу я на работе давайте давайте мерим болуп атабы ооба бүтөйүн деп калдым уже жакшы жакшы алгоритм түзөбүзбү алгоритм түзөбүзбү ооба недер сапарович мен бүтүп калдым бара берсем болобу ооба бара берсең болот рахмат ертең жиынтық саат он бірде шығады саламатта калыңыз. е жақсы бар үйленбейсің так кухня иштейбиз иштейбиз жылмаябыз жыргайбыз работаем работаем абайчик бүгін кешке бір чоң заказ алынған 10 килограмм таз арч керек бүгін арчып болсын. мен бе может бұл жоқ абайчик сен сен су шефтің сөзін екі жыл керек короче жасап қой иштейбиз чечтим өзүм эле youtube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп кала ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз билайндын жогорку ылдамдыктагы 4g интернетин колдонуңуз тысяч фуаградасы. И мне града вот, Павел. <laughs> Он килограмм пиязды арчып қойдым. А, неме, апай, ал заказ отмена болуп қалған. ошо саға айтам деп ұмытып калыптырмын эми бола береді да бирок молодец, молодец, Абай. Не болды? иштебейсиңби бар. Жұмыс көп, абай давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, э, цветы, да. У кто-то умер? А, нет, нет, не умер, нет, нет. Нет, вы что, нет. Только вот жена дома болит, вот болеет. Цветы нужны мне. А вы решили заранее подготовиться? Соболезную. Соболезную. Нет, нет, нет, өлтіресіз <laughs> нет, нет, никто не умер, нет. Ай, аялым өлбейді, нет. Там у нее салон умирает, там макияж, сакияж, меня ждут там. А, вот. ну хорошо, а э, сколько, сколько нужно? На четыре девушки вот, четыре девушки. Салон, да, төрт қыз да? Четыре девушки. Не понимаю. Поймите, пожалуйста, ради всего святого э, Валентина Терешкова, Кос космонавт. Да я не Терешкова, я не космонавт. Ну, сколько тебе? Выбирай сам, сколько нужно. А, сам? Да. Ну, вот, вот, эти вот, вот такие вот, 4 сколько будет? 400. 400, а, нормально, 400. А, 400. а не, не, не, не нормально. 400, 400. Нет, это дорого. я умру от таких цен. Дешевле дайте, пожалуйста, ну, ради всего святого э, Патрика. <laughs> Ой, ну 200, давай 200 и иди с Богом. С Богом? Да. Да, вот это, Джахтумага, вот возьмите. Давай. <laughs> Ладно. давай бери е жомобилет таяқтан арзан алыш керек екенін ше нет нет сізге емес все слава богу да давай вот эти да сам ого біздің салонға қайсы депутат келді десе сен тұрбайсың жарасып па екен ә ұқсасып қалды па екен ооба мындай көргенде эле сразу нерв қашай бастады да <laughs> анан чогуу күлөбүз э хорошо смеется тот кто смеется мне последним жок чын эле эйтиркегиң келет экен <laughs> кандайсыңар кыздар жакшысыңарбы мына бул силерге айтып атпаймынбы депутат депутат сразу подкуп кылып баштадың э молчи а молчи о жомайке рахмат бирок мен шаурманы берет деп сүйүнүп кетиптирмин эми курсагың ачса алдыгы гүлдү жейсиңби жыттайсыңбы өзүң билесиң да <laughs> ал гүлдің барсақ емес менен бөлісіп қой иә мындай өлөже кичем міне бөлөже вот жома жака қандай азыр жака мындай. мен дагы момдай маанай жакшы тиги гүлдөрдү берип биздин маанайыбызды аябай көтөрдүң го эч нерсе эмес эч нерсе эмес эч нерсе эмес жумум кырчыттым эле аябай жарашат экен сага а сен мені мақтап отырсың ба иә че то не то ей сен бұға шейін маған мүнтіш емессің ғой не болды ей не болды бүгін жұмыстан кішкене ертерек шықсам болады о шо дейм, да и то не то дейм, да и эмне болуп кетти деймін эмне кылат элең каяка барат элең эми просто бирөө менен кезикмекмин ошон үчүн эртерээк чыксам жакшы болот эле свидание до свидания э бирөө менен тиги подкалмуштик эмне кайра движение кыла баштадыбы жок ал эмес ал эмес эми ким болсо дагы жаңы сүйгөнүң подкаблучник эмес деп мен терең ишенем жамагүнчү могу месси канчанчы бутусун алды билбейм ар бир оюнда жаңы алат болуш керек эй алтын бутусун айтып атам жок футбол кызыкпайм кандайсыздар келе агай мен келдим эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыздар бұл әділет төрөлгөн ойынша айтып беріп отқам ол төрөлгөндө мен аябай майрамдап кетип апасы экөөнү эки жумага унутуп калыптырмын апасы кыйын киши болчу мунун мен майрамдап жүрсөм роддомдон чыгып такси кармап алып экөө үйгө келиптир ушул сиздин историяларыңыз бүтпөйт го ата ой бүтпөйт да илгери алдыгы силердикиндей инстаграм деген жок болчу историяны баарын ояка сактачубуз биз кийин силерге жеткирели деп бүгүн эмне кылалы эмне кылалы кандай тамак жейли бүгүн мен тамак кылайын өзүмдүн фирменный тамагымды сизге жасап берем анда мен отун даярдап берейин анда мен камыр даярдап берейин анда мен ашказанымды даярдай берейин мен сага айттым беле эртең жумуштан кетесиң деп айткам окуаттарымды чогулттуң беле короче мына жарқынай өзі жазып қол қойған документ заявление об эмне об увольнении так что сен бүгінгі күннен баштап бошсың қана берші оқып көрейін сен оқығанды деле білбейді болуш керексің же қайдағы бір өзіңнің анализдеріңді алып келіп мага беріп атасың да Naked. так что бүгінгі күннен баштап өзіңе башқа жұмыс изде мен ғой жұмыс табылам өзіңе. сен өзіңе қашан жұмыс табасың же аялың шестерка салып жүре Не! башымды ауыртпачы майрамбек башымды ауыртпай не? кет Жанағы сасық спортивканы ала кет тияқтан жыты бұрқырап мына жақта елдің бәрі қачып жатады түсіндің да иә все маке бошсың давай уволен официально да маникюр педикюр керек болса келіп тұрасың да жаңа мессинікі қанша алтын бұтысы бар дедің алты сен не футбол көресің ғой <laughs> Екен үлі ел емінде мынча салыштыра өрет білбей біреу ұзын біреу қысқа жақшы жақсы ойнайды тура жоқ э. деген роналдо красавчик э маған да ошол жагат неге алған жоқсың <coughs> жумуштан эле кайра чыгып атат го эртең эле сүйлөшүп <coughs> актер болгондо көп чалчу эмесмин азыр тынбай эле чалып калып тургу сага ооба мага дагы жагып атат бирок мурун эле чалчы негизичи анткени бул кичинекей кезде баягы телевизордун звугу чыкпай калат да бастан чыкпайт анан кинону кинодой мультфильмди мультфильмдей озвучка кылып беришим да мен буга

куриный бульон е э, аяқтағы куриный бульон куриный рулеты дейішің керек куриный рулеты <coughs> да куриный рулет все түсіндім просто маған шейін қойшы пожалуйста все давай саламатсыз ба ә, э, мен там заказ қыласыз куриный букет бәлким рулет о да, да куриный рулет ооба только ачу пачу мур суриш кереги жок пожалуйста хорошо э кереги жок түшүндүм он беш минут. заказ специи кошпогула дейт Мухаммед Ангри, вируска жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ болуп ОРВИ жана сысык тумоо белгилерин четтетет ангри вируска каршы кош сокку официант бул эмне кылганыңар я айтпадым эле мурч кошпогула деп тамагыңар ачуу болуп калыптыр эмне кылганыңар администраторду тез чакыртайык 对。 бұл эмне кылганыңар я мен кайра кайра айтпадым беле мага мурчсуз тамак алып келгиле деп мурч кош деп айтпадым беле бул бул эмне кылганыңар я бул кайсы повар жасады бияка чакыргылачы биз кечирим сурайбыз су шеф жаңы болчу поварга болсо штраф жазып койдук азыр сизге башка повар каалаган тамагыңызды жасап берет биздин ресторандын эсебинен конечно ресторан эсебинен конечно тем более мен кымбат ресторанга биринчи жолу келсем қандай дейсіз мен мұнда арзан ресторандарға бірінші жолы келіп жатамын деймін қазір башқа повар сізге қалаған тамағыңызды жасап береді қалаған ооба сіз қалаған біздің есепті. мен ойлатпаймын ба сіз қалаған тамақты маған жасап береді деп заказ қыла беріңіз да тағы бір жол кешірім сұраймыз мұндай қайталанбайды бұнысы енді қайталанса болмақ қандай дейсіз а мен бияқта жақта тамақтанатын ұлып тұрмын аха анда мен бара берейін ова бара беріңіз хорошо абай ты клиентке тамағыңды өзің жасап қойшы хорошо менші шеф сенімен өзі сөйлеседі кылбайт болуп турат капа болбо карындаш тогузунчу класста мектептин дискотекасында он биринчи класстын баласы менен э, сени менен бийлеп койгон үчүн мушташып кеткенм эсиңдеби <laughs> ооба эсимде мындай карасаң көп эле адамдар мен үчүн мушташыптыр бирок э, сен эсиңде калгансың <laughs> утулуп калгам да ошон үчүн <laughs> жок ал үчүн эмес бирок сен мектептеги боюнча эле сулуусуң такыр өзгөрбөпсүң <laughs> ошол эле сулуу дианасың го жөнчү тамашаңды канча жыл өттү <laughs> жок чын мен такыр калп айтпайм сулуу кыздарга тем более <laughs> макул анда чынчыл жигит верим бир нерсеге эле өкүнөм ушул мектепти бүтүрүп чет мамлекетке кетип сени менен байланышты жоготуп алганыма бирок жақсылықтың ерте жоқ дейді бұл саға диана шол есімде мектепте парижге барам деп көп қиялданшысың атайын парижден келатқан досыма заказ қылдырып алып келдім рахмат макс бұйырса қиялдарын орындалады Макс, Макс. аябай сонун біле екен. просто азыр мен эч кандай жаңы мамилеге даяр эмесмин биз жакшы достордон болсок болобу тарынбасаң сен сарсанаул бол мен сені тура түшінем. рахмат сен қылған мәмілеңе аябай разымын анан экөөбүз жақсы дос болсақ жаманбы тем более мен шашпайлы баары сендей түшүнүктүү болсо сейилдеп келбейли андан көрө макул давай официант кырмагыңыз барбы кыздар жок андай жок бизде кусачка жок жылдыздар гиф көрөт го ошо вообще ишенбей вообще ишенбейм бирөөнү уктуң беле мен ушу гифтен уттум деген бирөөнү мындай көрдүң беле бір подружкам қатышып фен алған фен ой жоға сенбеймін мен е таныс болсын мүмкін бұл деген жаңағы ептеп сөйтіп эле ақша таппайтын жол да не болды бүтейін деп қалды ооба болды бүттік а бүттүбү ушуга қанша сом анан үч жүз сом болды ушуга үч жүз сомбу ооба ошондо мен жумасына алты жүз сом экономдойт турбаймынбы андан ары бизнесті бутка тургузуш мен үшін оңой болды молодец ой кешіріп қойшы жака чабып атат жооп берип коеюнчу э макул алло жака кандайсың ей жакшы рахмат диана салонда иштер қандай болады атат я ой жака не переживай жома молодец жома иштерин жакшы эле жасап атабы жақсы иштеп атат ооба <laughs> бүгін салонға келіп тим эле красавчик өзүнчө эле шеф ага и кстати қыздардың бәрінен сөзін ұғып соны іштеп жатышады ой чын аха рахмат ошол сұрап қояйын деп мейім Yes. е қаяққа секіресіз Ай, жиги қаштым қаштым артыңда артыңда е мен суунун ішінде жашынып тұрамын е менде патрон қалбай қалды машина келе е машина келе жатыр ақырын е машина келе сүйлөдө ар бирибиздин жеке тандообуз бар бирибиз чалууну көбүрөөк каалайбыз бирибиз интернет колдонууну ал эми бирибизге баардыгы керек билайндын жаңы бирге тарифтери менен ар ким жеке өзүнө ылайык келген нерсени тандай алат бирге жалпы үй бүлө үчүн тарифтер менин ордумдабы же жокпу жакшы клиенттер капризный деп секирип алдап солар бүтүрдүк шеф кечиресиң мен бирок баарын туура алганда алдан кечирим сурагандын ордуна кайра талашасың мындай уянып қалу деген болмайбы сенде жоқ андай деле ой жоқ болчу бар иштегин биринчи акыркы жолу болсун штрафтын зарплатаңды бар оғлым шеф балдар не нормально артурчу сен эле жетишпей атасың өзүң жумушуңду кылчы жақсы район екен ә э? үйлер де қымбат болса керек ә білмеймін анча деле қымбат емес қой жоқ мындай эле сұрадым аны ну вот <laughs> келдік макс сага чоң рахмат бары сонун болды. эчтеке эмес сага жақсы болду <laughs> ну ладно <laughs> мен бара берейин Пока. Ладно. ой келіп қалдың Чок, жоқ келе деген жоманы двойники егизи <laughs> іштері отады. атады салонды бекіттің бе ой не аласың бір нәрсе байқадың ба жоқ жақсылап қара дәуір жолы эми свадьбаға киген костюміңді ертең менен көргөм аны айтқан жоқпын жақсылап қарасаң болчу болчу болчу не болып мына анан тырмақтарымды өзім алған жоқпын менен сенің қыздарың алып берді аккуратно аккуратно қылып емнеле мұны мақтап қалған десе живой модель болып жатқан <laughs> е бірақ бүгін де жақсы істедім е менің күйемесі жылға <laughs> шенбегенде кімге сенер е мен конечно әрбір күйөөнүн арқасында сендей болгон е тұрмайсың бе е қимылдамайсың бе е бақпайсың бе е қана ақша қана зарплата деп мені жеген аял болады да анда кел ертең чогуу барабыз жумушка ой ой ой тим эле эртең гулять айтып келбейли дегенде эле айттың го ойлонуп көрөйүн э э белиң кандай бүгүн бир аз жакшыраак же дагы кырсылдатып берейинби ой кереги жок э чын эле башкача кысылып атам эй э мага ишенсең эй мындай тайский кылат тайский мен сізден ақша сұрап тұрайын дедім еле қарызға ше а жоқ білем мақұл сволочь учурунда жакшы эле жардам бердим эле жо жарым жылдан кейін эле берем анычы мен машинемді деле залогко О, алло алло алло эмне үчүн трубканы ыргытасыңар мен жакшы жардам бердим го силерге алло мам <coughs> мика кандайсың балам жакшы өзүңүз кандайсыз жакшы жакшы жүрөсүңбү мам мен сизди жакшы көрөм мен дагы силерди аябай сагындым келип кетесиңби эртең стажировкага чейин жолукпайлы анда мен анда бара берейин эртең чабышабыз сонмак болдук рахмат ата айылды негізі аябай сағынып тұрмын шарда білмеймін нелер қылып жүре бергенімді айыл деген соңында қарашы айылға бат еле көніп кетсе болады таза ауа тыныш менің қоңырығым <laughs> ақиқыңыз ашпай алды Қай баса Қай менің приправам бар болчу да погребте ошонап келе қалайсыз маған мантыменен жайлы отырып тұра Ne oldu? Ты мамамен сөйлештің? Ушу мамам проблемаларын айтпайды да негізінші. Мама жардам беріш керекпіз. О, жардам берели. Бірақ аншақ жаны қайдан табабыз біз? десе, ай бұл тұрабарды көп қалып да қарашы. Тәні осырайын қарашы ма оны? Ашып есем, атып кетпеді bana buraya pilava. Ne oldu kızım? Ne oldu? каналыбыз аябай жаңы атау анда біздің каналыбызга қатталғанды унутпаңыз бир бир тв дал подписаться деген жеріне қатталасыз астына комментарийлерди таштайсыз сөзсіз ой пікіріңізді қалдырыңыз анткени біз актерлар жана бардық топ жанталашып ошол комментарийді окуйбуз Сілерден келген пікірлер бізге өте маанилүү